Eliško, já se omlouvám, já jsem tě tam přišlápla, vy nám se zamotali lyže, my jsme se tam přišlápli. No, jsme obě spadli, viď. Já si příště taky vezmu sledok, jako má táta, jo? Aby jsme se tam nemotali tolik, jo?